ちは、ゆるこたいがです。じゃーん最近はね、やっとネットフリックスでエヴァンゲリオンが出たんですよ。おー、怒りにも映画とアニメ全部出たんですけど、リメイクされております。せいさんぐらいだったらいいんですけど、セリフとか名前も全部変わってしまってるからすげえ頭にきてるなんでみたいえマジセリフはね 昔みたいはちょっとエロすぎるからこれはカットしようとかな感じしてるからもう何してるお前って思ったぐらいですねで今日は昔のイタリアのアニメは名前面白いキャラクターの名前はどうやって変わったをちょっとイタリア語はね知りたいと思います ポケモンセンターとかに行ったらさ製品さんとか日本人の友達と話したら全然私の言葉通じないえな何が間違ってるねって思って主人公はねサトシというんですねイタリア語ではアッシュケチュムアッシュケチュムなんか全然違うだから私はアッシュになりましたって言ったら 歌手真実じゃなくてポケモンの私の大好きなキャラクターはねコチロとザシというキャラクターなんですけどイタリア語はねジェシージェームスなんか全然違うでそう私はねジェシーが好きだよって言いながらジェシーって誰ジェシージェシーピンクの髪ああコチロと って思ってそれだけじゃなくてポケモンも変わるよ例えばね不思議たね不思議たねだっけ不思議たねはねイタリア語はボルバザールボボルバザール <laughs> と人金人影人影人影チャルチャルミンさんチャチャルチャルミンさんチャルチャル全然覚えやめ読めにぐらいチャチャチャルミン、もういいや とりあえずあんまり意味がないただのニックネームですでもその時はねやっぱりポケモンセンターとかに入るとすっごく頭ごちゃごちゃになるんですよねあとはね私のね小さい時にこのキャラッ見た時にあれ絶対名前違うもう分かったぐらいレベルはセーラームーンだったまあこっちはウサギからバニーになるんですね まあ大体、まあ、名前は一緒じゃんちょっとね英語版になるなんですけどセーラーサークンルともえちゃんはね タービアオタービア結構昔の名前で全然可愛くない名前だなって思って絶対違うなって <laughs> 思ってたんですよやっぱりなんか違うなでもっとみんな知ってるのやつはね「ドラゴンボール」のカカロットそこまで変わってないんだけどカロットカカロットじゃないカロット <laughs> ドラゴンボールの私もコスプレしたの18 5イタリアはねチットかっこいいじゃん c ットすげえかっこいいそうだからね SNS に書くときにちょちょっと大変だった <laughs> 名前全然違ったからあとはみんな絶対知ってるキャラクターはねガンダム 日本語はガンダムですよねなんでわからないけどイタリア人ねそのまま呼んでずっとグンダムグンダムと言うんだねグンダムカフェとかグンダムアニメガンダムじゃなくて <laughs> やば主人公はねアモリョレイというんですよね可愛い主人公ねそれはねピーターになってるピーターピーターレイピーターピーターレイなんか急にすげえイギリスっぽくなってるうんピーターレイ <laughs> その後はねやっ マンやったやったやったやったマンそれもねきっとイントネーションは違うよねイタリア語ねやったマンと言うんだけどおもちゃマンというの面白いキャラクターいるんですよねそれはねイタリア語と英語の版はねロッビーロッビーと言うんだかわいいロッビーロッビーおもちゃまロッビーロッビー違う気が感じするなもう一つねすっごく大人気アニメ なぜというとイタリア人はねサッカー大好きだからキャピタンーもすごく人気だったんですけど名前もね変わったんですねーリエベンジホーリーとベンジの名前になってるーリエベンジなんかそのままででもう一人のキャラクターはねユーガコーチルすげえ大人気キャラクターがいるんですよね名前は全部変わってしまってマーク l e n d e r s Mark Holly Benji Mark なんか急にアメリカドラマになってしまったみたい <laughs> 最後最後で言いたいなんですけどそれはね合ってる意味はねイタリア語の翻訳したらこういう意味なんですけど筋肉マンじゃ見たことあるよね筋肉マンイタリア語だとワわも息ムスコロ筋肉はムスコロマンは男ワモン 肛門ムスコロになってます。で小さい時はねやっぱりアニメはね子供のためだけと思われたから時代でだから多分2002年ぐらいまではいろんな名前変わったりとか例年も変わったりとかもしてたんですけど今は変わってないです昔も変わってないやつもある例えばラルマとかラムちゃん りかわいい <laughs> ラムちゃんとか犬やしゃとかナナとかさすがにそれが変わってないあとはね珍しくギブリが変わってない昔のアニメ全部なのに多分すげえ厳しかった絶対書いちゃダメ って言われそうですね宮崎さんはじゃあ当たり前だねって思うんですねでも変わりそうだったすごくやっぱり子供のようって思われた作品だからさトトロねトトロ子供が言いづらいかなって思うからトトだけで 言えばいいんじゃんぐらいの考え方してるからオタクたちと日本の文化守りたい人はね何年かを頑張って守ってあげてでやっとインターネット時代ができた時にアニメはその子供のためだけではないってやっと分かったらしいイエーイ 今更エヴァンゲリオン変えようって思ったらもうマジですげえ怒ってる昔の方がそう1998年まではそのままだったそのままだったなのになんで今更を買いたいと思ってんのでも日本語の方が難しいよねエヴァは初号機初号機すげえ動くか初号機に方う。機そういう感じです け難しい日本語の昔の日本語だったんですよねでイタリア語は「豪気」みたいな言葉がないから英語だとユニット01になっちゃうんですけどイタリアはシンプルで A は01というんですね A は02 A は03 A は00とかああ、楽だなって思ってたなのに今英語とミックスな感じして鬼たプリーマなんかス なんかは昔ね聞いた人と今の聞いた人何言ってんのみたい何言ってんのみたいか名前を変えられないよってだって日本語でさ急に初号初号機初号機から急にじゃあ難しいなんかもう時代は合ってないから急にユニット01って名前したら怒っちゃうんじゃないですか 私もそれが起こってるんです <laughs> やっぱりね他の外国人とアニメのことをしゃべるとやっぱりそういうコミュニケーションがたまに通じないの理由がタイトルとキャラクターの名前とか、まあ、ポケモンのキャラクターも全部変わってるからもしかしてその作品知らないじゃなくてその自分の国はねゲームはねよく合うやつも あるじゃん日本にも探しててさ全然違う名前だったから全然見つからなくてインターネットで今ね走ったらあ違う名前だったって何回何回何回何回も会ったことあります皆さんはねこんな面白い名前とか聞いたことありますか他のあったらぜひコメントしてください英語の方がいいですか日本語の方がかっこいいですかどうと思いますかぜひそれでも コメントにしてくださいあとはまだしなかったらいいねしてチャンネルを登録をしてくださいコツがねすごくチャンネル伸びてるからいい感じになってますではまた次の動画をよろしくもう一つ最後私の大好きなあられちゃんはね日本語ってさ「インチャ」っていろんなこと終わるじゃん「インチャ」って言うんですよねイタリア語で挨拶したい「チリチャオ!」